Saluton kai bon venon. Ah. Uh, nu kiel komenci. Mi jam taxis chi tiwin filmetoin a uh, kiel uh, tre bona uh, lern metado. Um, ciui el miai filmetoi uh, havas kai anglan kai esperantan uh, subtextoin. Um, la uh, farado de la uh, subtexton uh, montras al mi uh, Uh, miain uh, eraro, uh, eraroin um, do uh, uh, mi ja learn, learnas uh, de citiui filmetoi um, mi celas uh, fari filmeton uh, ciu tage, uh, tamen compreneble mi uh, ia foie uh, maltrafos uh, tiun telon. Um, miai filmetoi uh, videblas dum la tago post uh, quiu mi uh, filmas la filmeton uh, exempla hodiau estas la tria de decembro uh, sed Eh, tiuchi fermeton uh eh, tiuchi fermeto nevideblas uh eh, gis la kvara uh, kvara de de tempero um ehm, hiero estis la nasquija dat reveno de mia patrino uh do uh, Flichan uh, nascic tago uh, uh, malfrue uh, mi devas iri uh, por labori nun uh, gis gis